ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራሜን የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ በሙሉ በቅድሚያ የአክብሮት ሰላምታዬ ለሁላችሁም ይድረስ። እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ደቂቃ በሰላም በፍቅርና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። አሁን ያለንበት ሰዓት እጅግ በጣም አስጊ የሆነና ለኢትዮጵያችን ሕልውና ፈታኝ የሆነ አደጋ የተደቀነበት ሁኔታ ነው የሚገኘው። ሁላችሁም እንደምታውቁት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተመደበው የተፈረጀውና ላለፉት ሰላሳ ዓመታት በኢትዮጵያውያን ላይ ግፍና ሰቆቃ ሲፈጽም የነበረው የራሱ የሆነ ህገ አራዊት በማውጣት የሚፈልገውን አካባቢ በራሱ ስር በማስገባትና በመቆጣጠር በተለይም በራያ ወልቃይት፣ ጠለምት፣ ጠገዴ፣ ሰቲት ሁመራና አካባቢው ራያን ጨምሮ በከፍተኛ ሁኔታ ሰዎች አማራንን በማለታቸው ብቻ ማንነታቸውን ሲጨፈልቅ የነበረ የሚፈልጉትን ቋንቋ እንዳይናገሩ አፍኗቸው የነበረ በርካቶችን የሰወረ እጅግ በጣም አሰቃቂ የሆኑ ግፎችን የፈጸመ <coughs> ይቅርታ። ከዚህ ውጪ እጅግ በጣም አሳዛኝና አሳፋሪ በሆነ ሁኔታ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ ግፍ ፈጽሞ የነበረ ኃይል በሶስት ሳምንት ዘመቻ ወደ ገደል ለገደል መሯሯጥ ከተቀየረ በኋላ በዓለም አቀፍ ኃይል ድጋፍ በግብፅና በኢትዮጵያ ጠላቶች ድጋፍ እንዲሁም ደግሞ ከውስጥ ሆነው በሚቦረቡሩን ኃይሎች አማካይነት መከላከያ ሰራዊቱን ከፊት ለፊት ንጹሐንን እያደረገ ስለማገደ ወደ ደጀን ህዝብ እንደመጣ መግለጫ ተሰጥቶ እኛም ይህንን መግለጫ በማመን እንደተጓዝን በጣም ቅቡልና ሙን ነው። ነገር ግን በጣም በሚያሳፍርና በሚያሳዝን ሁኔታ ኮረምን ከተቆጣጠረ በኋላ አላማጣንም ተቆጣጥሮ በወልቃይት አቅጣጫ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ውጊያ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ከተለያዩ ሚዲያዎችና መረጃዎች እያገኘን የምንገኘው። እዚህ ጋር ጦር ከፈታ ወሬ የፈታው እንዲሉ ዲጂታል ወያኔዎች በከፍተኛ ደረጃ አማራው ለህልውናው እንዳይታገል የማድረግ ሁኔታ አለ። እኔ ፍርጥ አድርጌ አንድ መናገር የምፈልገው ትልቁ ነገር ማይካድራ ላይ የተጨፈጨፈው ኦሮሞው፣ ሲዳማው፣ ወላይታው፣ ሶማሊውና አፋሩ ሳይሆን አማራው ነው። በትህነግ ማኒፌስቶ ላይ በግልጽ ተቀምጦ ከምድረ ገጽ እንዲጠፋ የተፈረደበት አማራው ነው። ቢያድለን ኖሮ እንደ ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ የምንቆምበት ሁኔታ ቢኖር ኖሮ ዛሬ ሁላችንም ሆ ብለን የክተት ዘመቻ እንዲደረግ አድርገን ሀገር አንቀጥቅጥ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገን ከአማራ ወገኖቻችን ጋር መቆም ግዴታ ነበር። ነገር ግን እውነታውን እነጋገር ከተባለ አሁን እየተጨፈጨፈ ያለው አሁን እያለቀ ያለው አሁን በህልውናው ላይ እየተዘመተበት ያለው የአማራው ማህበረሰብ ነው በዋናነት። ስለዚህ ሌላውን የጠበቀ ቁጭ እንዲል ቁጭ ብሎ ተራ በተራ እንደ ጥቁሩ በሬ እንደ ነጩ በሬና እንደ ቀዩ በሬ እንዲታረድ የተፈረደበት መሆኑን በግልጽና በአደባባይ ያየን አማራውን የኢትዮጵያ ውጊያ ነውና ይሄ ጉዳይ አያገባህም ተቀመጥ ማለት ግልጽ ባለ ቋንቋ የአማራውን ማህበረሰብ ለማስጨፍጨፍ የሚደረግ ሸር ሴራና ሸፍጥ ነው። የአማራ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ መካከል ሲሶ ወይም አንድ ሶስተኛው ነው። እንኳን ለራሱ ቀርቶ ሌላ የሚተርፍ ከ12 በላይ የአፍሪካ ሀገሮች የበለጠ ቁጥር ያለው ህዝብ ነው። ስለዚህ ሌላውን በመጠበቅና በመጠባበቅ አፍንጫው ስር የተደቀነበት ስጋትና ወደ ዋና ከተሞቹ ባህር ዳር፣ ጎንደርና ወደ መሳሰሉት ወደ ወልዲያ በፍጥነት ሊሻገር አሰፍስፎ ሊበላው ያለውን ኃይል ዝም ብለህ ተቀመጥ ማለት በምንም ተአምር የህሊና ጉዳይ አይደለም። ለአማራ ተቆርቋሪ የሆነው መስሎ አማራና ትግራይን ለማናከስ ነው። ስለዚህ አማራው እጅ ይታሰር። በትግራይ በኩል ያለው ህገወጥ የሆነ ኃይል፣ አሸባሪ የሆነ ኃይል፣ ገዳይ የሆነና ጨፍጫፊ የሆነ የ30 ዓመት የመግደል የ46 ዓመት የመግደልና የሸር ልምድ ያለው ኃይል ተራ በተራ ሲበላህና በሰላፋሱ ሲጨፈጭፍህ ቁጭ ብለህ ተመልከት የሚል አይነት ዘመቻ ዲጂታል ወያኔዎች ጀምረዋል። እኔ ደግሞ ነገሮችን መሸፋፈንና ወገኔ ሲያልቅ ኢትዮጵያ ስትፈርስ ቁጭ ብዬ ማየት አልፈልግም። አማራ የሆንክ በሙሉ እነሱ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ተጠራርተው አንተን ሊያጠፉ ሲነሱ አንተ ሰፊ በሆነ ቁጥር ቁጭ ብለህ በራስህ ክልል ላይ የምትታረድበት ምክንያት የለም። በራስህ በተከለለ በብሔረሰብ ፌዴራሊዝም በተከለለ ክልል ውስጥ አማራ ቁጭ ብሎ ለመታረድ ራሱን ሳይንሳዊ ነገር አላነሳም፣ ዛሬ ታሪካዊ ነገር አላነሳም። ለአማራ ወገኖቼ ግን ግጥም ያለ ጥሪ አቀርባለሁ። ይሄ ጥሪ ከዛሬዋ ዕለት ከአሁኗ ሰዓት ጀምሮ ወታደራዊ ልምድ ያለው መሳሪያ መፍታትና መቅጠም የሚችል መሳሪያ መቅጠም የሚችል ማንኛውም ኃይል ያለምንም ቅደም ማነው ቅድመ ሁኔታ በየትኛውም የሆነ የአማራ ድንበር ላይ በመሰለፍና በከተሞች አካባቢ ጸጉረ ልውጦች ሊያመጡ የሚችሉትን ሽብር ለመከላከል በሚያስችል አግባብ መናበብ አለበት። አንድ ሁለተኛ የአማራ የፖለቲካ ድርጅቶች የሆናችሁና የተለያየ አመለካከት ያላችሁ ሰዎች ሌላውን ቁርቁሳችሁን ሌላ ጊዜ ትደርሱበታላችሁ። ዝንጀሮ መጀመሪያ የመቀመጫ ይና ያለችው። ስለዚህ አንድ ሆናችሁ በዚህ ሰዓት ላይ ካልቆማችሁ ታሪካዊ የሆነ ስህተት እየሰራችሁ ነው። በግልጽ ልንገራችሁ፣ የኦነግ አጀንዳ ከህወሀት ትህነግ አጀንዳ የተለየ አይደለም። አማራውን ለማጥፋት እጅግ በጣም በተናበበና በረቀቀ መንገድ የውስጥና የውጭ ጠላቶቻችን ተረባርበዋል። በዚህ ሰዓት የአማራ ልጅ ሆንክ፣ በየትኛውም አይነት አደረጃጀት ውስጥ ያለ መሳሪያ መተኮስ የምትችል በሙሉ ራስን አዘጋጅ። በሚገርምና በሚደንቅ ሁኔታ የኦሮሞ ልጆች ሆነው ከአርበኞች ግንቦት ሰባት ጋር ይታገሉ የነበሩ መሳሪያ ይዘው የነበሩ ልጆች ዛሬ በቀጥታ እኔ ጋር ደውለውልኛል። ከፈለግኩ ከሰለሞን ደቻሳ መጀመር እችላለሁ። የቄሮ መሪ ከሆነው በቀጥታ ከፋኖ ጋር ተሰልፌ ከአማራ ወገኖች ጋር ተሰልፌ ዋጋለሁ በሚል ዛሬ የደወሉልኝ የኦሮሞ የቄሮ አባላት አሉ። እነዚህ ብቻ ሳይሆኑ አሁን በአንደበት ብንናገረው አያምርም። ነገር ግን ግንባር ላይ መተን ከአማራ ወንድሞቻችን ጎን ባለን አቅም ሁሉ በምንችለው ኃይል ለመሰለፍ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ከእናንተ ጋር ነን። ቅድም ሚስባህ ከድር የተባለው የፍቅር ያሸንፋል ማህበር ሊቀመንበር ከኔ ጋር ነበረ በቅርብ ሰዓት ውስጥ። ስለዚህ በተለያዩ ነገሮች ላይ ተወያይተናል። ከጎናችሁ ለመሰለፍ እጅግ በጣም በርካታ የሆነን ኢትዮጵያውያን በእርግጠኝነት ከጎናችሁ ነን። ይሄ ጉዳይ የአማራ ጉዳይ ብቻ አይደለም። አሁን ግን የአማራ ህልውና ጉዳይ ነው በዋናነት ምንም ማመቻመቻ አያስፈልግም። ምንም ማቆሻበል አያስፈልግም። ምንም በቃላት ሸርና በሴራ ፖለቲካ ማጭበርበር አይቻልም። እመነኝ አማራው፣ ጉዳዩ በዋነኛነት ያንተ ሆኖ ወጥቷል። እያለክ ያለኸው ብቻህን እየተጋፈጥክ ያለኸው አንተ መሆንን አልክድም። መከላከያው እስከ ዛሬ ድረስ ለከፈለው ከፍተኛ መስዋዕትነት ትልቅ ክብር አለኝ። አሁን ግን አደጋው በፊት ለፊት የተደቀነው የአማራው ማህበረሰብ ላይ ነው። እደጋግመዋለሁ፣ ይህንን ነገር የአማራው ማህበረሰብ ላይ ነው። ስለዚህ አማራ የሆንክ ሁሉ ይሄ የቃላት ማሽሞንሞን አስፈላጊ አይደለም። በቃ የህልውና ጉዳይ ነው። ቀጥሎ ተራውን ጠብቆ ሲሰቃይ የነበረው እንዴት እንደሚሰቃይ ያውቃሉ። ዛሬ የአማራ ጉዳይ መስሎት ዳር ቆሞ የሚመለከት ዳር ቆሞ የሚያላግጥ ትላንት አርቲስት ኤቢስ አዱኛ ከመኪና ጀርባ ተጎትቷል። ይደግመዋል፣ ህዋት አብዝቶ ይደግመዋል። ትላንት የደንቢ እናት ልጇ አስከሬን ላይ ቁጭ ብላ እንድትዘፍን ትገዳለች። ይህንን ህወሀት ትህነግ አሸባሪው አብዝቶ ይደግመዋል በኦሮሞ ላይ። ትላንት ኢሬቻ በአምልኮ ቦታ ላይ ስምንት መቶ የኦሮሞ ልጆች ቢያንስ ገደል ውስጥ ገብተው እንዲሞቱ ህወሀት ትህነግ አድርጓል። ይህንን አሳምሮ ይደግምልሃል። ትላንት እስር ቤቶች የኦሮምኛ ቋንቋ መናገሪያ እስከሚሆኑ ድረስ ሆኗል። ታያለ፣ ይህን ይደግምልሃል። ለኦሮሞ አርሶ አደር አምስት ብርና ስድስት ብር በአገር አቀፍ ደረጃ ተከራክር ያለው በወቅቱ አሁን ስለ እኔ አላነሳም። አምስት ብርና ስድስት ብር እየሰጠ ልጆችን ሴተኛ አዳሪ፣ ባለቤትን የቤት ሰራተኛ፣ አንተን ጥበቃ ያደረገው ህወሀት እመነኝ፣ ነገ ተራ በተራ ልጆችን እንደ ትናንትናው በአጋዚ ስናይፐር ባይፈጃቸው ከምላሴ ላይ ጸጉር ይነቀል እያንዳንዳችሁ ዳር ቆማችሁ እንደ እንቁራሪቷ የሰው ቤት ሲቃጠል ስትስቅ እንደነበረችው እንቁራሪት ፍግም እንደምትሉ ከወዲሁ እንደ ትንቢት ነግራችኋለሁ። እስካሁን የተናገርኩት ነገር አልወደቀም። ይሄ ብቻ አይደለም። የሶማሌ ማህበረሰብ ከእንስሳ ጋር ታስረሃል። የሶማሌ ማህበረሰብ እንዴት ሰቃይ እንደነበር ታውቃለህ። ዛሬ ጊዜ አትፍች እባካችሁ። ክቡር ሙስጠፌ ኡመር በጣም የማከብርህ በጣም የምወድህ በስልክ ያነጋገርኩ የማነጋግርህ ወንድሜ የሶማሌ ወንድሞች እነ ሙክታር ኡስማን አደም እነ ዶክተር አብዱል ናስር የማውቃችሁ የሶማሌ ልጆች ክተቱ የማውቃችሁ የአፋር ልጆች እነ ሙሳ አደም እነ ዶክተር ኮንቴ ሙሳ እነ አብዶ ያህያ በጣም በርካታ የሆናችሁ አፋር ልጆች ከአማራ ወንድሞቻችሁ ጋር ዛሬ ክተቱ፣ አትዘግዩ። አቶ ደስታ ሌዳሞ የሲዳማ የሲዳማ የሲዳማ ይቅርታ የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር የጋምቤላ የተለያያችሁ የኢትዮጵያ ውድ ልጆች በየከተማው የምትገኙ ከንግሊ ቦርና ጀምሮ በአራተኛ ክፍለ ጦር በአስራ ሁለተኛ ክፍለ ጦር የነበራችሁ በቅርብ ቀን ከኔ ጋር ተገናኝተን ስንወያይ የነበራችሁ የቦርና በቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ውስጥ የነበራችሁና ብቃቱ ያላችሁ ሰዎች ዛሬ ከአማራ ወንድሞቻችን ጋር እንድንሰለፍ ትልቅ የሆነ ጥሬን አቀርባለሁ። በቃ ይሄ ማህበረሰብ እኔ የተወለድኩበት ቦታ መጥቶ ሰማንያ ሺህ ተሰልፎ በራስ ደስታ ዳምጠው ስር አርባ ሺህ በወባ ሰላሳ አምስት ሺህ በመስታርድ ፖይዝን ጋስ ሞተዋል። በካራማራ ከቦርና ገናሌ ዶሪያ በተደረጉ ከሶማሊያ ጋር በተደረጉ ጦርነቶች ዋጋና መስዋዕትነት ከፍሏል። በጣሊያን ጊዜ ከአንዴም ሁለት ጊዜ በአርበኝነት ጭምር ዋጋና መስዋዕትነት ከፍሏል። ዛሬ ግን በዓለም አቀፍ ኃይል በወያኔ አይደለም፣ በዓለም አቀፉ ኃይል በተላላኪ ወያኔ ከሱዳን ከግብፅና ከተለያዩ አካላት ጋር መጥተው አማራ ወገነ ሲጠጋና ኢትዮጵያ ስትፈርስ ዝም ብለ የምትመለከት ኢትዮጵያዊ ሁሉ በእርግጠኝነት በአንድ በኩል አምላክ ይፈርድብሃል፣ የእነዚህ ህዝቦች አይን ያል። በሌላ በኩል ግን በሌላ በኩል ግን ታሪክ ይወቅሳል፣ ታሪክ ይፈርዳል። እቺ የጥቁሮች ክብርና ኩራት ቀንዲል የሆነች ሀገር ተራ በተራ እንድትፈርስ ስሟ እንዲጠፋ እርስ በርስ እያባሉን ተራ በተራ ተነስተዋልና ተነስ። ከምንም ነገር በላይ ግን የአማራው ልጅ መጀመሪያ አይን እንዲሉ እደግመዋለሁ፣ ዛሬ ነገ እንዳትል። ጥሩ የሆኑ የፉከራ ባህል አለ። ህዝቡን አነሳሱት። መሳሪያ መያዝ የሚችሉ ማንንም አጠብቁ። በነገራችን ላይ ማንንም እኔ ማንንም አላምንም። በዚህ ሰዓት ላይ በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ነገር በህዝብ ደም ላይ ማንንም አላምንም። እኔ አንድ ሰው ነኝ። በየትኛውም ሰዓት ላልፍ እችላለሁ። ትልቅ ህዝብ ግን መጠቃት የለበትም። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከውስጤ ካልሆነ በአንደበቴ ለመናገር ከሆነ እግዚአብሔር እሱ ይፍረድ፣ የሰማይና የምድር አምላክ ይፍረድ። በወገኖቼ ደም ላይ አላላግጥም። ቤተሰብ አለኝ፣ ልጆች አሉ ሰው ነኝ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ለኢትዮጵያዊነት እንደ አቅም የሚችለው መስዋዕትነት ከፍያለሁ። ዛሬ በሀገሬ ላይ አደጋ እየተደቀነ አሉ ባንዳዎች በአማራ ክልል ውስጥ ያሉ ባንዳዎች አሉ። በሚገባ እኔንም የሚሳደቡ ባንዳዎች አሉ። ተስፋ ለማስቆረጥ የሚከፈላቸው አብረው በጠጡ ቁጥር ለትንሽ ብር የሚሸጡ እንደ ይሁዳ ነገ ላይበሉትና ሊወድቁ ወገኖቻቸውን አሳልፎ የሚሰጡ ባንዳዎች ውስጣቸው አሉ። እነዚህም ባንዳዎች እያጠራችሁ ወደፊት ይሉ ፍጹም ስሜታዊ ለሆነ እንደምችል ገምታለሁ። ተረጋግቼ መናገር እንደማልችልም ይገባኛል። እባክህ የኢትዮጵያ ህዝብ አንዳንድ ሰዎች በትግራይና በአማራ ህዝብ መካከል የሚደረግ ትግል ነው ይላሉ። እነዚህ ጠላቶች ናቸው። በፍጹም ይሄ ትግል በትግራይ ህዝብና በአማራ ህዝብ መካከል የሚደረግ አይደለም። የአማራ ህዝብ ለህልውናው ለማንነቱ የሚያደርገው ትግል ሲሆን በዛ በኩል የሚደረገው ትግል ግን የአማራውን ህዝብ ለመጨፍጨፍ፣ ለማረድ፣ ለማጥፋት የማይካድራው የመተከሉ የጉራ ፍርዳው የሰላሳ ዓመታቱ ቀጣይ ክፍል ነው። ቀጣይ ምዕራፍ ነው። አሰቃቂ ምዕራፍ፣ እጅግ የከፋና አሰቃቂ ምዕራፍ። እነዚህ ረራ የሌላቸው ሃይማኖት የሌላቸው በኮሚኒስት አሳሰብ የተጠመቁ ጨካኞች፣ እነዚህን ህዝቡን እኮ መከላከያ ሰራዊት ሲወጣ ምንም አይነት ስትራቴጂ የለም። ማይካድራን አይቷል፣ ማይካድራን አይቷል፣ መተከልን አይቷል፣ ጉራ ፍርዳን አይቷል። ሁመራን አይቷል። ስለዚህ ይሄንን ህዝብ ትቶ መውጣት በምንም ታምር አይገባም። ካልሆነ ተከትሎ መውጣት ነበር። በቃ ምድሩን ሊለቀቅላቸው የሚፈልግ ከሆነ ከዛ በኋላ አማራ ህልውና ማስከበር ካልቻለ እዚህ ጋር የበርካታ ሰዎችን ቃል እዋሳሉ። በመላው ዓለም ላይ ጠንካራ ዲያስፖራዎች የአገር ዶላር እየከፈሉ የአገርን ኢኮኖሚ ለማቆም ቀጥ ለማድረግ የሚታገሉ ኢትዮጵያ በልማትና ኢንቨስትመንት እንድታድግ ገንዘባቸውን ወጨጭ የሚያደርጉ ከእያንዳንዱ ህዝብ ጋር በማህበረ ምጣኔ ሀብታዊ ፖለቲካዊና ባህላዊ ዳራ ውስጥ አንተ ትብስ እያሉ እያስቀደሙ ሌላውን የሚሄዱ ጀግኖች ዛሬ ግፍ ሲፈጸምባቸው፣ ዛሬ ግፍ ሲዋልባቸው፣ ዛሬ በዚህ ክረምት ላይ ከቤታቸው እንዲፈናቀሉና በአሰቃቂ ሁኔታ እንዲገደሉ ሲደረግ ማየት በጣም ያማል። በጣም ይከብዳል። በጣም ይከብዳል ከቃላት ባለፈ ከጎናችሁ መሆናችንን በየትኛውም በምንችለው አቅም በሞራል በትጥቅ አቅማችን በፈቀደ ሁሉ ገንዘብ በማሰባሰብ በምንችለው መንገድ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ከጎናችሁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ይሄ የኔ ስሜት ብቻ አይደለም። ዛሬ በርካታ ሰዎችን አግኝቻለሁ፣ በስልክም በአካልም። የበርካታ ኢትዮጵያውያን ስሜት ነው። ከጎናችሁ ነን፣ ነገር ግን ሌላው እስኪደርስ ሌላው እስኪደራጅ ተመልከቱ፣ አስቡት። አሁን ባለው የክልል አደረጃጀት ፈጥኖ ወደዛ ቦታ የሚደርስ የለም። የአማራና የትግራይ ክልል አይደለም እና ጦርነቱ አርፋችሁ ቁጭ በሉ የሚሏችሁ ውጪ በሞቀ ቤታቸው ተቀምጠው የዩቲዩብ ገንዘባቸውን እየሰበሰቡ በሌላ በኩል ከትህነግ እየተከፈላቸው ከዓለም አቀፉ ኢትዮጵያን ሊያፈርስ ከሚችል ኃይል እየተከፈላቸው የእናንተን ወኔ እንዲሸና ለማድረግ የሚሞክሩ ጠላቶቻችሁ ናቸው ዛሬ አታምኑኝም። mark my point ውጭ ሀገር ሆነው የውጭ ዜግነት ይዘው በሞቀ ፈላ ቁጭ ብለው በእናንተ ደም ላይ የሚነግዱትና ጦርነቱ የትግራይና የአማራ አይደለምና ዝም ብለህ ቁጭ በል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ህወሀት የአማራን ክልል ከጨረሰ በኋላ ወደ ኦሮሚያና ወደ ሌሎች ክልሎች አይሄድም ማለት አይደለም፣ እንደ ሰማንያ ሶስቱ ነገር ግን በአማራው ላይ ከአማራው ኤሊት ጋር የምናወዳደደው ሂሳብ አለን። ጀነራሉ ደግሞ ከአማራ ህዝብ ጋር የምናወራርደው ሂሳብ አለን ብለዋል። ይድሮ አልበቃ ብሏቸው። ይሄ ምን ማለት ነው? በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። ይሄ ምን ማለት ነው? ስለዚህ እባካችሁ በሚገባ ተዘጋጁ። በሚገባ እዚህ ጋር የሚሳደቡ ምናምን ሰዎች ፈጽሞ አይሰማችሁ። አሁን አንዳንድ ሲሰማኝ መልሼ በራሴ ያዝናለሁ። እነዚህ ሰው ሚያርዱ ብልት ላይ ኮዳ ያንጠለጠሉ ጥፍር የነቀሉ ግብረ ሰዶማውያን ሃይማኖት የሌላቸው ክፉና ጨካኞች የኢትዮጵያንን ገንዘብ እየገፈፉ በህንፃ ላይ ህንፃ ያደረጉ በሸበጥና ቁምጣ ገብተው በአጭር ጊዜ በገንዘብ ላይ ገንዘብ ያደረጉ ሰዎች እዚህ ጋር እስክስታ ቢመቱ በአስተያየት እዚህ ጋር ቢናደዱ ወደው አይደለም። ምክንያቱም ያ ይዘርፉት የነበረው ነገር ለትንሽ ጊዜም ቢሆን ቀረት ብሎባቸዋል። አሁን ግን መልሰው ሊግጡ እየመጡ ናቸው። ስለዚህ የእነሱ ስድብ ሌላ ነገር የላቸውም። ግድያ ስድብ፣ አረመኔያዊነት፣ የኢትዮጵያዊነት ስነ ምግባር ማጥፋት ውሃን ማን ያናግረዋል ቢሉ ድንጋይ ሆኖብኝ ነው። እኔ በመስሪያ ቤት ተናጋሪ አይደለሁም። ከተማሪዎች ጋር ባለኝ ግንኙነት ተናጋሪነት ሳዳቢ አይደለሁም። እዚህ ጋር ስመጣ ግን ውሃን ማን ያናግረዋል ቢሉ ድንጋይ ሆነው እነዚህ ገዳዮች እነሱ እየታሰቡኝ የእነሱ ሸፍጥ እየታሰበኝ በአማራ ስም ሲመጡ በኦሮሞ ስም ሲመጡ በሙስሊም ስም ሲመጡ በክርስቲያን ስም ሲመጡ የእነሱ ሸፍጥ እየታሰበኝ ያ ንዴት ያ የሚታየኝ ደም የአርቲስት ኤቢሳ አዱኛ ከመኪና ኋላ መጎተት፣ የደንቢ ዶሎዋ እናት ልጇ አስከሬን ላይ ሆና ማልቀስ፣ አምቦ ያለማቋረጥ ማልቀሷ፣ ኢሬቻ ውስጥ የጨፈጨፉን፣ ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ወልዲያ የሞተው ያ ሁሉ የታየኝ እዚህ ጋ አንዳንድ ጊዜ ስሳደብ እንደማንም ቁጭ ብዬ ዳሮኝ መመልከት አቅቶኝ አይደለም። የተለያዩ ነገሮችን ሳደርግ ተመልከቱ የእኔ ስሜት በብዙ ነገር ውስጥ አልፎ የሚንጸባረቅ ነው። እዚህ ጋር አንዳንድ ጊዜ የምትመለከቱት ነገር ወረድክ ምናምን ትሉኛላችሁ። እኔ ልውረድ እንደፈለገ ሀገር የሚያወርዱ ሀገር የሚያሳፍሩ በሺዎች የሚጨፈጭፉ ጨካኞች ባሉበት ምድር የእኔ ቃላት ጋር አትሂዱ ባካችሁ። እሱ በጣም ተራ ነገር ነው። እሱ በጣም ተራ አስተያየት ነው፣ ለአንድ ሰው የሚሰጥ ነው። ሲጀምር ወደ ተራ አስተያየት ምን ወሰዳችሁ? ዋናው ስታተስ እያለ ዋናው ንግግር እያለ ለምን ከእነሱ ጋር አብራችሁ ወርዳችሁ ሌላውን ሰው ወረደ ትላላችሁ? በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። ከአሁን ሰዓት ጀምሮ አማራ የተባልክ መጀመሪያ ለአንተ የሚደርስ ማንም ባለቤቱ ትን ካላለ ጎረቤት አይረዳም አይረዳም ባለቤቱ ካልጮኸ። ስለዚህ ሆ ብለህ ተነስ። አይደለም ወያኔን ሌላውን አፈር ማብላት የሚያስችል አቅም አለ። በባዶ እጅ ጭምር መማረክ የሚያስችል አቅም አለ። ሌላው አልደረሰልኝም፣ ስለዚህ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው ቁጭ ልበል። ውጤቱን በግልጽ ታውቁታላችሁ። እንዲህ የሚላችሁ በሙሉ ጫላታችሁ ነው። በነገራችን ላይ በደንብ አድርጋችሁ ሂዱ። ስለዚህ እዚህ ላይ በጣም እንትን በሉ። እጅግ በጣም ከሚፈልገው በላይ አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ።